Всем привет, вы на канале торговой платформы xhub.io. Быстрый обмен криптовалют по всему миру с поддержкой 24 на 7. В этом видео вы узнаете, почему люди теряют свою криптовалюту и что нужно делать, чтобы этого не произошло. Еще одна ошибка – это не указание, либо ввод неверного тега или мема. Если ваш кошелек определенных монет, таких как Ripple или Stellar, принадлежит платформе, бирже им присвоен определенный тег, ошибка в указании которого может привести к полной потере средств, как минимум затратам на комиссию по возврату средств. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы каждую неделю разыгрываем 15 тысяч рублей за обмен и отзыв. Ссылка в описании.